veel kord tere kõigile, mina olen Eevi Tarro, koolielu ainemoderaator ja töötan Võru Kreutzwaldi koolis. kuna ma ise olen osalenud, äh, arvan, et üsna paljudel sellistel veebipõhistel masskursustel, siis kui pakuti võimalust, on mul tahtmine rääkida sellest äh, õppimise vormist kõigile teistele ka. nii. nii palju veel, et see on minu päris esimene iseseisev veebiseminar, olen natukene ärevil. aga kõigepealt, mis see, see MOOC, mis seal pealkirjas on, endast kujutab see on lühend väljendist Massive Open Online Course. nii et massidele avatud online kursus. kõikidele muukidele olen mina aru saanud, on ühine see, et nad on tasuta. Nad on täiesti veebipõhised. Nad üldjuhul ei ole pikad kuigi täna me räägime ka sellisest kursusest, mille pikkus on üheksa nädalat ja minu arust on see juba üsna pikk, aga nad kindlasti ei kesta aastaid. ja kuskilt ma lugesin, et vaja on vaid arvutit ja internetiühendust, aga ma panin siia juurde, et tegelikult on ikkagi aega ka vaja. ja sellega peab üsna niimoodi arvestama, et kui mis iganes kursusele minna et sul selle kursuse läbimiseks ikka tõepoolest korralikult aega ka on. räägin nendest võimalustest, vahenditest, kus ma ise olen osalenud. Äh, üks võib-olla et kõige suurem nendest on European Schoolnet Akadeemia ja ütlen kohe ära selle, et mulle selle kursused väga meeldivad siis Eesti õpetajatele on vist küll kõige pikemat aega olnud kättesaadavad e-tvinningu õppimislaboris toimuvad üritused, need on hästi lühikesed, äh, aga, aga väga head. siis on eelmisest, ei valetan, sellest kevadest äh, uus selline platvorm EMMA lühend European Multiple MOOC agregaator. nagu siin pildil on näha, on tegemist beeta-versiooniga, et seda veel arendatakse, aga kursused seal toimivad. ja õppida saab ja sellel platvormil on täiesti eesti keelde tõlgitud kursusi, täiesti eestikeelseid kursusi ja leidsin ka Tartu Ülikooli selliste masskursuste mm, loetelu. ise ma nendel osalenud ei ole, aga sellel kevadel ma tahan ühel kursusel osaleda küll. nii et sellised neli noh, võib öelda suurt mm, ühendust, kes selliseid masskursusi pakuvad. alustan Euroopa Kooliakadeemiast ja nüüd ma panen teile selle lingi, et te saate ise minna sinna lehe peale. üks moment. nii, kus minu chat on et teie saate minna sellele lehele ja eh, nagu mul siin esimesena kirjas on, on see kursuste avalik loetelu minu arvates ka üks hea asi, et ei pea üldse registreeruma, ei pea kasutajat tegema selle jaoks, et saada teada, millised kursused eh, loetelus praegu välja pakutavad on ja kui teil midagi selle kohta küsida on, siis palun küsige chatis. nagu ma ütlesin, et mul on esimene iseseisev äh, veebiseminar ja ma ei julgenud äh, ekraani jagamist ette võtta, et kohe siin paralleelselt näidata, mis selle lehe peal on. aga ma arvan, et te saate väga ilusti selle lehe peal ise vaadatud üleval paremal on seal valikkursused ja sealt kõik need äh, pakutavad kursused äh, koos selle infoga, mis ma siin just tutvustama hakkan, koos selle infoga nad seal kättesaadavad on. ja meeldib mulle, et äh, väga täpselt on ära kirjeldatud sihtrühm, nii et kui see kursus, noh, valida, tahta sinna minna, siis tõepoolest saad ikkagi hinnata seda, et kas see üldse minule on noh, mõeldud, minu jaoks valmistatud. on ilusti kirjas, millal algab, millal lõpeb, mitu nädalat kestab, kui suurt töömahtu selle nädala juurde, nädala kohta arvestatakse, kas kaks tundi, kolm tundi, neli tundi, üldjuhul ega nad noh, mahukamad ei ole arvestatud. ja nii, nagu siin kõrval pildi peal näha on, on äh, noh, nad on erinevate moodulitena ja tegelikult igal kursusel oma selline pildikene, mis selle teema on, millal algab, millal lõpeb ja üldiselt on süsteem selline, et äh, kui järgmisel nädalal järgmine moodul avatakse, siis see eelmine nädal jääb avatuks, et ega sellepärast on ta eelmist nädalat ja selle materjale kinni ei panda. seal avalehel ilma igasuguse sisselogimiseta, kasutajanime tegemiseta on info tunnistuse kohta, kes saavad tunnistuse, millistel tingimustel tunnistuse saab ja on ka need õpetajad, kes seda noh, kursust õpetavad, kes need materjalid on ette valmistanud. mis mulle väga meeldib, eriti selle Euroopa kooliakadeemia kohta, on see, et minu arvates on siin kõige süsteemsemalt see materjal esitatud. ja nende kõik kursused ongi niimoodi, et on väikene video, tõepoolest hästi lühikene, mõni võib-olla isegi alla kolme minuti, aga üldiselt kolm kuni kaheksa, võib-olla ta on ka üks video ka üheksa sekund, üheksa minutit olnud, aga üldiselt tõesti lühike konkreetne video, milles materjali tutvustatakse. ja nüüd on see videotekst ka tekstina kättesaadav, et video all on link ja saad sellega ilusti noh, kas äh, ekraanilt lugeda või välja printida, kui selleks soovi on. olen proovinud nii, et kuulan ja loen, aga mulle see variant ei sobi. mulle meeldib videot vaadata, aga kellel vaja, saab ka tekstina võtta. ja äh, ülesanded, noh, siin kõrval on ka näha, näiteks number kaks ülesanne, et on siin ilusti ülesanne, noh, osadeks tehtud selline ülesanne ja kui ma siia nüüd lähen, mul on pildina, mina seda teha läbi ei saa, aga aga seal on kõik need materjalid, mulle avanevad kõik materjalid, mis selle ülesande juures on vajalikud ja kohe nende materjalide juures on see koht, kuhu ma vastan. küll on vaja pädetisse panna vastus, siis ongi see link pädetile ja ma saan kohe sealt eh, materjalide juurest vastama et selle Euroopa Kooliakadeemia eh, kursuste juures jah, minu arust ei ole üldse võimalik ära eksida selle koha pealt, et ei tea, kuhu ma nüüd vastan. ja kui siit pildi pealt vaadata, siis eh, kaks kuus on olnud mingisugused eh, lisamaterjalid, et neid ei ole mina selle aja sees jõudnud läbi vaadata, aga need kohustuslikud ülesanded kui ma õigesti mäletan, siis kui mul on nad läbi tehtud, ära vastatud, siis kas ma saan ise ära märkida, kuna pädetisse vastamine, siis ilmselt ta automaatselt ei lähe, et mul on ülesanne vastatud. järgmine, kui on järgmine ülesanne lahti, siis tuleb siia pluss ja saan ma need järgmise mooduli materjalid ja saan need järgmise mooduli selle vastamised ka ja siin on nüüd pilt sellest, kuidas siis äh, kursusel osalejale see ülesanne konkreetselt näha on. et mul on siin näitena äh, number üks ülesanne, mul on need kõik ära lahendatud, siin on siis see video. Äh, video all näete kohe see tekst või link tekstile ja siin all on selgitused, noh, mida õpitakse, kuidas õpitakse ja seal allpool, mis siia pildi peale ei ole mul mahtunud, on siis vastamise koha peal ka kohe link või link vastamisele nii, ja veel mulle meeldivad selle Euroopa Kooliakadeemia tunnistused. tunnistus on alati kaheleheküljeline, on ilusti kirjas, millise kursuse oled läbinud, kuupäev või kuupäevad, millisel ajavahemikul kursus toimus, et selle kursuse läbiviija on Euroopa Schoolnet Akadeemia nimi, on allkirjad ja siin allpool on äh, õpetajatele, vähemasti meile on see oluline, kirjas ka ilusti mitu tundi ja see on nüüd sellest äh, nädala koormusest arvestatud, mitu nädalat ja kui palju siis selle nädala koormuseks on arvestatud. ja teise lehekülje peal on väga korralikult, põhjalikult kõik need teemad, mis äh, läbiti, äh, iga mooduli kohta täpselt need alateemad ka kirja pandud. see näide siin on neljamooduline, mooduliline, neli nädalat see kestis, aga kui oli seitse nädalat, siis on siin seitse moodulit ja kõik need teemad on siia ka jällegi ära mahutatud. nii et äh, sellest Euroopa Kooliakadeemiast olen ma alati need tunnistused ka saanud. nii, kas on selle kohta midagi küsida? siis ma edasi läheksin juba teise müügipakkuja juurde. nii, kui hetkel ei ole, siis teine selline üle-euroopaline online-kursuste, massiliste kursuste pakkuja on sellest kevadest, eh, jah, mina nimetangi teda EMMaks ja ka vahepeal ma panen teile lingi ka, et te saate selle lehekülje peale ka minna siin, kui te sellele platvorm Euroopean Moocs EU lehe peale lähete, siis eh, ongi kõik need pakutavad kursused selliste piltidena. Mina olen siin natukene omavolitsenud pilte teise kohta tõstnud, sest ma tahtsin siin esimeseks panna eestikeelsed, kuna siin on erinevad ülikoolid, et kui te veebilehele lähete, siis siin minul on halli riba peal, on kõik need üle, ülikoolid üles loetud ja Tallinna Ülikool on selle platvormi kaasosaline. Eestikeelsed on siin kursused nutiseast igapäevaelus ja arvuti kasutamine õppe uurimistöös. Ehm, nutiseadmete koolitusel olen osalenud ja arvuti kasutamine uurimistöös. olen natuke nördinud, see pidi täna algama ja nüüd, kui ma täna läksin vaatama, siis selgus, et ei, see algus on edasi lükatud ja algab hoopis veebruaris. aga kui nüüd selle kursuse pildi peale minna, siis minu arust ei olnud isegi vaja klõpsata, tuleb siit selline eh, selgitus, no näiteks arvuti kasutamine uurimistöös, et õpetaja on Mart Laanpere, kursus on suunatud üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele ja ilmselt ta põhikooliõpilastele on raske, aga ka õpetajatele, kes soovivad oma uurimiste tegemise oskusi värskendada ja muidugi kõrgkoolide tudengitele. ja siin on seda pikemalt, et äh, lugeda siis tuleb klõpsata. aga oluline on see, et siin on näha ka, mis keeles on. et saab nii eesti keeles kui inglise keeles seda kursust läbida. ja sama nutiseadmed igapäevaelus saab nii inglise keeles kui eesti keeles. ja kõik need teised, mis teil seal avalehel avanevad, näha on, jällegi, igal pool on näha, mis keeles see kursus läbitav on. nii, kui nüüd siin edasi minna, jällegi ilma, et kasutajanime teha, ilma et kuskile registreeruda, saab kursusega tutvuda. on siin pealkiri õpetaja, millal algab, kahekümne üheksandal veebruaril sellest neljakümne neljast eh, nädalast ma küll aru ei saa. teistel kursustel on siin kirjas, mitu nädalat kestab, aga see ei kesta nelikümmend neli nädalat. ja et ta on tasuta, siin all on nagu ikka selgitus, mida, eh, mida õpetatakse, milleks ja tulevad siin ka ilusti nädalate kaupa kõik need teemad mis läbitakse. aga pildi panin ma siia selle paremal pool oleva kahe nupu pärast. et kui jah, on äh, üheksa nädalat on selgituses, aga see ei alga ka neljakümne neljandal nädalal. Äh, siin tõlkimise juures et kui sealt äh, noolekesest lahti kõlpsata, siis seal ongi, kas oled sa ingliskeelses versioonis ja siis sa valid eesti keele või kui sul on eesti keeles, siis sa saad valida ingliskeelse. et üldiselt nad kahes keeles on, aga siit koha pealt saad valida selle keele, mis keeles sina tahad lugeda materjale, mis keeles sa tahad ise ka vastata, kuigi vastamine on nii nagu ka ingliskeelsele jah, sina saad ikka eesti keeles kirjutada. ja see eesolev nupukene, siitkaudu saad siis eh, kursusele registreeruda ja kursuse materjalide juurde. nii, tulen tagasi, küsin, kas noh, kas eh, selle emma kohta on kellelgi midagi küsida, niikaua kuni teie võib-olla küsimusi kirjutate siia chatti, siis äh, räägin enda kõige suuremast elamusest sellel kursusel seda platvormi või? panen uuesti ahah, ma ei pane, et ähm, ma osalesin ühel Prantsuse ülikooli kursusel ja kursus oli siis prantsuse ja inglise keeles ja mind lihtsalt huvitas, kas ma ingliskeelset, ingliskeelsel kursusel, mis siis originaalis on prantsuse keeles, kas ma saan hakkama ja ma küsin, et kujutate ette, ma sain hakkama. et eh, tegelikult ei ole see keeleprobleem üldse nii hull, kui me arvame. nii, kui küsimusi ei ole, siis räägime Tartu Ülikooli masskursustest. Nendel on ka, ma ütleksin, üsna pikk loetelu ja ma keskendun või räägin, tutvustan ikkagi seda kursust, mis on eesti keeles. aga üldiselt on Tartu Ülikooli masskursused nagu kõik tasuta, neid käsitletakse kui täiendõppekursusi ja kirjas on, et äh, kursuse läbinu saab Tartu Ülikooli tunnistuse ja Tartu Ülikooli kursustele üldiselt on selline oma registreerimissüsteem ja ka nendele äh, masskursustele on online registreerumine, aga selle Tartu Ülikooli registreerumiskeskkonna äh, kaudu. Äh, kirjas oli, et üldjuhul on see keskus neli nädalat, see programmeerimise kursus, mida ma kõige rohkem eesti keelest olen, äh, tean, et on eesti keeles ja kõige rohkem tahan tutvustada. see kestab neli nädalat, kuigi kui siin neid ingliskeelseid kursusi vaadata, mis äh, pildi peal on, siis äh, siin on enamasti kuus nädalat. ja vabandust, ma panen teile lingi ka, et te saate ise minna vaatama. jaa võib-olla tahate mõnel eh, ingliskeelsel kursusel ka osaleda. ja kes mingilgi moel Tartu Ülikoolis õpib, siis ka nende masskursustel osalemiste eest eh, jagatakse, mina saan niimoodi aru, ainepunkte. Eh, nüüd siis sellest, ma lugesin küll välja tainsast eestikeelsest äh, Tartu Ülikooli poolt organiseeritud, välja töötatud masskursusest programmeerimisest maalähedasel. Äh, kestab see neli nädalat, sellel kevadel peaks ta praegustel andmetel algama seitsmendal märtsil ja kestab kolmanda aprillini ja suunatud koostatud see eh, kursus ongi kõigile ja eelkõige täiskasvanutele ja olen kuulnud sellist eh, kursuse läbiviijate tagasisidet esimesest eh, kursusest, et need, kes osalesid, et tegelikult tõepoolest inimesed saavad sellega hakkama ja midagi karta, et oi, see programmeerimine ei ole põhjust. ja nii, nagu siin kõikide Tartu Ülikooli eh, kursuste kohta, siis ka selle kohta saab tunnistuse. ja mingeid eelteadmisi erilisi sellel kursusel osalemine ei eelda. nüüd eh, pärast selle esitluse valmistegemist lugesin ma kuskilt, et kevadine kursus eh, on eelkõige Pythonis programmeering ise õpetamisele. et mul on väga kahju, et ma ei ole ise sellel kursusel veel suutnud osaleda, aga sügisel, mis oli täpselt selle aja pärast, mul ei olnud seda aega, et need neli nädalat programmeerimisega tegeleda. ja viimane selline keskkond, kus äh, online'is kursused toimuvad, on e-twinningus. vaat siin on nüüd küll niiviisi, et äh, jah, selle teema näeb ära, aga et siin osaleda, sellel kursusel osaleda, peab kindlasti olema e-twinningu kasutaja. ja kuigi need äh, koolitused toimuvad nagu täiesti eraldi eesvinningu õppimislaboris, siis äh, sa pead olema eedvinningu kasutaja, sul peab olema eedvinningus kasutaja tehtud, registreeritud ennast, siis sa saad ka nendel õppimisüritustel osaleda. nii, panen jällegi lingi ja Äh, tegelikult on mul väga kahju, et äh, teise poolaasta Edwiningu õppimisürituste kava ei ole veel avaldatud. et kaks korda aastas neid avaldatakse, äh, kuskil septembri lõpupoole, nad tõesti väga septembri alguses ei, ei avalda ja jaanuaris ei ole kah veel tänaseks avaldatud just enne veebiseminari veel vaatasin üle. aga tegemist on sellise lühikese online intensiivkursusega, tõepoolest mingi neli-viis päeva on sellist aktiivset õppimist ja täiesti viimasel ajal on niiviisi, et ütleme, et ühe ülesande peale on arvestatud, et kahe päeva jooksul teed ära, järgmise kahe päeva jooksul ja veel kaks päeva, ütleme nagu kolm ülesannet ongi ja siis on selline arutelu, vaat see on nüüd siin väga hea, et tõepoolest üle Euroopa on õpetajad eh, sellel kursusel ja eh, sa saad tõepoolest ülevaate sellest, mida ka teistes eh, Euroopa koolides tehakse ja kuidas tehakse. et mina olen uurinud nende nutivahendite kasutamist ja, ja ütleme seda VOSK filosoofia rakendamist koolides, nii et ähm, tõepoolest erinevates eh, nendes koolides, millised probleemid on, eh, kui palju kuskil kasutatakse, täiesti ilusa ülevaate saab. ja nagu ma siin ütlesin, et äh, toimub see kursus äh, Learning Lab, see on siis õppimislaboris, eh, kõik materjalid on seal kõik need vastamised on seal õppimislaboris. siin on põhiliselt niimoodi, et ühe nädala ülesanded, aga vastamine, kui ma kiitsin seal Euroopa eh, Schoolnet akadeemias, et täpselt selle ülesande juures on ka vastamine, siis siin on väga sageli vaja kuskile foorumisse arutlema minna Eh, nii et siin tuleb natuke rohkem tähelepanelik olla, kuhu kohta see vastus kirjutada. aga kui nüüd sellel kursusel tahta osaleda, ega siin on ka niimoodi, et näete ilusti ära, mis teema on, kes eh, eh, kunas toimub siis registreerimine on tõepoolest üsna täpselt üks nädal enne selle algust, et varem ei saa registreeruda. ja ma pean ütlema, et ei tohi ka hiljaks jääda. see online-vorm, mille kaudu registreerumine toimub, eh, ongi kinni, kuna osalejate arv on piiratud, kui see arv saab täis, siis rohkem sa selle nädala jooksul registreeruda ei saa ja minu arust on mul üks kursus, kus ma olen kaks korda üritanud eh, noh, osaleda, aga ma olen mõlemal korral registreerimisega hiljaks jäänud. Eh, nii et ma olen aru saanud, et isegi mõnikord on päev, eh, paar varem lahti tehtud ja jah, ja kõik kohad on hõivatud ja veel kord, et siia registreeruda, selle jaoks peab olema e-twinningus kasutaja nimi tehtud, et sa pead olema e-twinningu kasutaja. ja siin siis selline ülevaade, eh, mis on õppimisürituse kohta teada, mida sa saad lugeda, see on, ah, veel ütlen seda, et eh, suur tänu et eesti keelde on kõik need äh, ära tõlgitud. ja siin on olnud ka kursusel niimoodi, et on eestikeelne tugi. kõik materjalid on küll inglise keeles, kursus ise toimub inglise keeles, aga kitsast on, on keegi, kes on toetanud noh, siis vajadusel eesti keelde tõlkimisega või aidanud Eh, ma olen sellel kursusel olnud, aga ma tunnistan, et ma ei kasutanud seda abi ja sellepärast ma ei oska seda rohkem kommenteerida. aga tutvustatakse siis pealkirja, eh, konkreetsed kuupäevad ja need on tõesti lühikesed, need ei ole kunagi pikad, üle kolme nädala kohe kindlasti mitte. mis keeles on ja muide, sellele peab ka väga tähelepanu pöörama, et eh, järjest rohkem on e-twinningus kuidas öelda, rahvuskeeltes kursusi. et ongi itaalia keeles ja ei tõlgitagi inglise keelde, nii et kui sa itaalia keelt ei oska, siis sa selle kursusel ikkagi osaleda ei saagi. Prantsuse, portugali keeles, nii et kindlasti peab vaatama, mis keeles kursus toimub. siis jällegi see sihtrühm ja tõmbasin joone alla, et mis kuupäevast avatakse see registreerimisvorm tavaliselt nädal varem ja eh, ma viimasel ajal ei ole küll seda märganud, jah, et kui siin on kirjutatud, et kahekümne kaheksandal septembril avatakse eh, registreerimine, et siis varem oleks avatud. aga kunagi jah, varem ma ütlen, et ma olen kaks korda üritanud ja mõlemal korral registreerimisega hiljaks jäänud. ja siis siin lühike sisuselgitus, mis selles kursuses õpitakse, mida, milliseid materjale jagatakse, millised ülesanded on. nii, ja teate, minu poolt ongi kõik. jaa, ma tean, et see tuleb varsti ja Kristi, ma isegi sellepärast lükkasin seda eh, veebiseminari nii edasi, et äkki tuleb see eh, eetfinningu teise poolaasta kava ära, aga jah, ei ole veel avaldatud. aga ta kindlasti tõesti kas selle või järgmise nädala jooksul tuleb, nii et jaanuaris kindlasti avaldatakse. ja veel kord, siin on esiteks lühikesed, teiseks eh, tõesti, kui on mingitki huvi, siis Euroopa koolide õpetajatega saab suhelda ja saab äh, ülevaate sellest, mida teistes Euroopa koolides sellel teemal tehakse. nii, kas on küsimusi? et muidu mina tänan. Äh, minule on need online kursused tegelikult tõesti väga meeldinud Eh, sa tõesti saad eh, endale sobival ajal ülesandeid lahendada, ülesandeid teha, eh, sa saad suhelda ka väga huvitavate inimestega, kaaskursuslastega. Euroopa Kooliakadeemias on väga huvitav selline hindamise süsteem, et on lõputöö vaja teha ja mina pean hindama kahe oma kursusekaaslase tööd ja kaks kursusekaaslast hindavad minu tööd. on ka selline eraldi keskkond, kus see tegutsemine toimub. et äh, minu jaoks ka selline huvitav variant, et saab selliseid võtteid, mida mujal kasutatakse jah, minu jaoks on huvitav olnud. et kui ei ole midagi, mina iseenesest aja järgi võin veel siin täiesti olla, kuulata, vastata küsimustele, aga kui ei ole midagi küsida, siis mina soovitan küll, katsetage julgelt neid online-kursusi ja isegi kui nad on inglise keeles, siis teate, minu inglise keel on täiesti tavaline eh, Eesti üldhariduskooli inglise keel, kaks tundi nädalas ja saab hakkama. aga siis suur tänu kõigile, kes kuulasid ja edukaid online-koolitusi. võite siis alustada nendest, mida meie ülikoolid pakuvad eesti keeles, aga inglise keeles toimuvatele kursustele soovitan ka minna. ja minu arust ei ole seal ka mitte midagi, kuidas öelda, ähm, mingeid sanktsioone ei rakendata, kui see kursus mis iganes põhjusel jääb lõpetamata. ja väga paljudel juhtudel on need toimunud kursuste materjalid ka täiesti avatud. nii et kui sealt Euroopa Akadeemiast vaadata, siis eh, mitmed kursused, materjalid on olemas, et saab vaadata ka siis, kui sa ei ole seal kursusel osalenud. aga suur tänu! jagage, soovitage, kes vähegi julgeb, osalege!